በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤንነት ስለ ስኳር ህመም እናነሳለን። የስኳር ህመምተኞች ስለ በሽታው ምን ይላሉ? ምላሻቸውን ይዘናል። የሰውነት ስኳር መጠንን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን በሚለው ዙሪያም ባለሙያ አማክረናል። ኮቪድ-19 እና ሌሎች የጤና ችግሮችን የተመለከቱ ዘገባዎችም አሉ። አብራችን ቆዩ። ጤና ስጥልኝ እንደምሰንብታችኋል። ኤደን ገረመው ነኝ። መግቢያችን ላይ እንደጠቀስ ነው ዛሬ ስለ ስኳር ህመም እናነሳለን። አንዳንድ ታዛቢዎች የስኳር ህመምን ድብቁ ወረርሽኝ ሲሉ ይጠሩታል። የስኳር ህመም ከሰውነት የስኳር መጠን አለመመጣጠን ጋር ተያይዞ የሚመጣ ጽኑ በሽታ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት በዓለም ላይ 422 የሚሆኑ ሰዎች የስኳር ህመም እንዳለባቸው ጠቁሟል። አይነት አንድ የተሰኘው የስኳር አይነት በተለይም በህፃናትና በታዳጊዎች ላይ የሚታይ ሲሆን አይነት ሁለት የሚባለው ደግሞ ዘጠና በመቶ የሚሆኑትን የስኳር ታማሚዎችን የሚያጠቃና በሰውነት ውስጥ የሚመረተውን ኢንሱሊን የተሰኘ ስኳር በአግባቡ መጠቀም ሲያቅተን የሚፈጠር ነው። ሶስተኛው የስኳር አይነት ደግሞ በእርግዝና ወቅት የሚያጋጥም ነው። የስኳር ህመም በጊዜ ሂደት ለሌሎች እንደ ኩላሊትና የልብ እንዲሁም የነርቭ ህመም የመሳሰሉት ያጋልጣል። የስኳር ህሙማን ታዲያ እለት ዕለት ጤናቸውን ለመጠበቅ ብዙ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይኖርባቸዋል። የአሜሪካ ድምፅ ዘጋቢዎችም የስኳር ህሙማን ተሞክራቸውን ያጋሩን ዘንድ ጠይቀው ነበር። እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ የስኳር ህመምተኛ ከሆንኩ አርባ ዓመት ሆኖኛል። ራሴን የምጠብቅበት አንዱ መንገድ ብዙ አለመመገብ ነው። ከዚያ ይልቅ ትንሽ ትንሽ እያደረግኩ ነው የምመገበው። ብዙ ከበላሁ ያመኛል። ነገር ግን እንዳይርበኝ ትንሽ ትንሽ እያደረግኩ እየመጠንኩ በላለሁ። ውሃ መጠጣትም ጥሩ ነው። ሁሉንም ነገር በጥንቃቄ አመጣጥነን መመገብ ነው ያለብን። ትክክለኛውን ነገር ማድረግና ጤናችንን መጠበቅ ነው እንጂ በበሽታው መሸነፍ የለብንም። My name's uh, Idi Uh, knowing that I'm diabetic, ቤተሰቦቼ እናቴም አባቴም የስኳር ታማሚዎች ነበሩ። ስለዚህ እኔ አንድ ቀን የስኳር ህመም እንደሚገኝብኝ አውቅ ነበር። የሚገርመው በሁለቱም ወላጆቼ በኩል ያሉት አያቶቼም ስኳር ታማሚ ነበሩ። እህትና ወንድሞቼም የስኳር ህሙማን ናቸው። እኔ ለጥቂት ጊዜ ጤነኛ ነበርኩ። ከጊዜ በኋላ መታመም ስጀምር ሐኪም ቤት ሄድኩ። ስኳር እንዳለብኝ ሳውቅም እንደ ቀላል ነገር ነው የተቀበልኩት። በፍጹም ተሰላችቼና ተናድጄ አላውቅም። አሁን ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ስላለ ከቤት ብዙ አልወጣም። ብቸኛው የማደርገው ነገር ቢኖር ሐኪም ቤት ሄጄ መመለስ ብቻ ነው። የስኳር ታማሚ መሆኔ የእንቅስቃሴ ገደብም ፈጥሮብኛል። ብዙ ቦታዎች እንደ ልቤ መንቀሳቀስ አልችልም። ግን ደግሞ ምን ማድረግ እችላለሁ? እንዳይብስብኝ መድኃኒቶቼን ሳላቋርጥ እየወሰድኩ የተቀረውን ለእግዚአብሔር እተዋዋለሁ። ዶክተር ፕሬቦ ባራንጎ በዓለም የጤና ድርጅት ውስጥ የምስራቅና የደቡብ አፍሪካ የጤና ኃላፊ ናቸው። ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዘው መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች የሚሉን አለን። Diabetes, it's a chronic disease, like you mentioned, but it's also a metabolic disorder that has several causes. የስኳር ህመም ማለት ጽኑ በሽታ ነው። በሌላ መንገድ ብንገልጸው የምግብ ስልቀጣ ችግር ማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ያለው ኢንሱሊን የተሰኘው ስኳርን የሚፈጭ ሆርሞን ችግር ሲኖርበት ወይም ጣፊያችን በቂ የሆነ ኢንሱሊን ማምረት ሳይችል ሲቀር ወይንም ሲቀንስ ሰውነታችን ግሉኮስ የተሰኘውን የስኳር አይነት መፍጨት ያቅተዋል። ያ ነው እንግዲህ የስኳር ህመም የሚባለው። የስኳር ህመም ምልክት ሰውየው እንዳለበት ደረጃ ይወሰናል። ለምሳሌ ቀላል የሚባለው ቶሎ ቶሎ ውሃ መጥማት ወይም ውሃ ለመጠጣት መፈለግ፣ ቶሎ ቶሎ የሽንት መምጣት ሲሆኑ፣ ሌላው ደግሞ ምግብ በደንብ እየተመገብንም ቢሆን ያለምንም ምክንያት ክብደት መቀነስ ናቸው። የስኳር ህመም ምንም እንኳ አደገኛና ለሌሎች የጤና ችግሮች የሚዳርግ ቢሆንም ሰዎች ራሳቸውን እስከጠበቁና ክትትል እስካላቋረጡ ድረስ ጤናማ ሆነው መቆየት እና ረዥም ዕድሜ መኖር ይችላሉ። ዋናው ነገር የሚመገቡትን ምግብ ማስተካከል አለባቸው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴም መሰረታዊ ነገር ነው። የስኳር ህሙማን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሳያቋርጡ መከታተል ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም የሰውነት የስኳር መጠናቸውን መቆጣጠርና በየጊዜው መለካት አለባቸው። ሐኪም ቤት መሄድ ሲኖርባቸው ያለመታከት መሄድ፣ መድኃኒት ሲታዘዝላቸውም የሚወስዱበትን ሰዓትና መጠን አስተካክለው መቆጣጠር ይኖርባቸዋል። የስኳር ህሙማን ይህን ማድረግ ከቻሉ ረዥም ዕድሜ እንደሚኖራቸው ምንም ጥርጥር የለውም። ሌላው ሰዎች የስኳር ህመምን በተመለከተ ሊረዱት የሚገባው ነገር ቢኖር በሽታው ተላላፊ አለመሆኑን ነው። ማለትም ከስኳር ህመምተኛ ጋር አብሮ በመብላት በንክኪ ወይም ተመሳሳይ መጸዳጃ ቤት በመጠቀም እና በሌሎች ነገሮች ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም። በአንጻሩ በቤተሰብ ውስጥ በሽታው ከነበረ በዘር የመተላለፍ እድሉ ከፍተኛ ነው። ሌላው ደግሞ ጤነኛ አመጋገብ የሌላቸው የአካል ብቃት የማያደርጉና ራሳቸውን የማይጠብቁ ሰዎች ለበሽታው ተጋላጭ ናቸው። get the real diabetes. So there is also the digestional diabetes, yes. ለጤና ማብራሪያው አብዝተን እናመሰግናለን። ከስኳር ህመም ጋር ተያይዞ ተሞክሯችሁን አጋሩን ስንል በፌስቡክ ገጻችን ቪኦኤ አማርኛ ላይ ላቀረብንላችሁ ጥያቄዎች ካደረሳችሁን ምላሾች መካከል ጥቂቶቹን እንመልከት። አለም ፀሐይ ይልማ እንደ ዳቦና ፓስታ ካሉ ምግቦች እርቃለሁ። ስኳር የበዛባቸውና ጣፋጭ ምግቦችንም በፍጹም አልመገብም። በተለይ ደግሞ ምግብ ስበላ በጣም እስክጠግብ ድረስ አብዝቼ አልመገብም። መድኃኒቶቼንም በጥንቃቄ ነው የምወስደው። አቡ ሰሚር ኡመር መሐመድ የእኔ ተሞክሮ በሳምንት አምስት ቀን በቀን ለሰላሳ ደቂቃዎች የእግር ጉዞ አደርጋለሁ። በዶክተር የታዘዘልኝን መድኃኒቶች በሰዓቱ ወስዳለሁ። በተጨማሪም በየሶስት ወር ምርመራ አደርጋለሁ። አመጋገብን በተመለከተም ለስኳር ህመምተኛ የሚሆኑ ምግቦችን ነው የማዘወትረው። ታደሰ ኃይሌ እድሜ 79 ሲሆን ከስኳር ህመም ጋር ከ32 ዓመታት በላይ ቆይቻለሁ። ብዙ የእግር ጉዞ አደርጋለሁ። እንዳይርበኝ በጣም ነው የምጠነቀቀው። ነገር ግን አብዝቼም አልበላም። ላለፉት 32 ዓመታት ስኳር ህመሜ ብሶ ሐኪም ቤት የገባሁት ሁለት ጊዜ ብቻ ነው። ጥንቃቄ ስለማደርግ ብዙም ሳያስቸግረኝ ነው እየኖርክ ያለሁት። ቤዛዊት ብርሃኑ ከልጅነቴ ጀምሮ የስኳር ህመምተኛ ነኝ። በስኳር ህመም የተነሳ አንድ አይኔ ላይ ችግር ስላለ መነጽር ለማድረግ ተገድጃለሁ። በዘር የመጣ የስኳር ህመም ስለሆነም አንደኛው ልጄም አሁን ታማሚ ነው። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብኛል። ልጄ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ከልጆች ጋር እንዲጫወት በጣም ነበር የማበረታታው። ይህን የማደርገው ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ጠቃሚ ስለሆነ ነው። አሁን ግን ኮሮና እንዳይዘው ስለምሰጋ ብዙም ከቤት አላስወጣውም። ስለተሳትፏችሁ እጅግ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ስለ ኮቪድ-19 እናንሳ። የኮቪድ-19 ስርጭት በድጋሚ እያገረሸ አንዳንድ ሀገራት የእንቅስቃሴ ገደቦችን ማድረግ እየጀመሩ ነው። ደቡብ አፍሪካዊው የንቅሳት ባለሙያ በኮቪድ ምክንያት ገበያው በመቀዛቀዙ ገቢ ለማግኘት ሲል ለየት ወዳለ የፈጠራ ስራ ገብቷል። የፍራንኮ ፑግሊሲን ዘገባ አብረን ደቡብ አፍሪካዊው አንድሪው ኪንግ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የንግድ ስራው እጅጉን እንደተጎዳ ይናገራል። ቋሚ የሆነ አብሮ የሚቆይ የፊት ጭንብል የመስራት ሀሳቡ ድንገት ነው የመጣልኝ። ስለዚህ ከአንድሬው ጋር ሆነን ሐሳባችንን በስዕል ማስፈር ጀመር። ዋናው ዓላማችን በሕክምና የተረጋገጠ ምርት መስራት ነበረ። ኪንግ በተፈጠረው ነገር ከመሸነፍ ይልቅ ግን የፈጠራ ልምዱን በመጠቀም ኮቪድ-19ን መከላከል የሚያስችሉ የልብስ ዲዛይኖችን መስራት ጀምሯል። የፈጠራ ስራውን አብሮት የሚሰራው አንድሬ ክሩካምፕ ስለ ስራቸው እንዲህ ያስረዳል። በቅርብ ጊዜ ዲ 15 የተሰኙትን የፊት መሸፈኛ ጭንብሎች ላይ ጥናት አድርገን ጥሩ ውጤት አግኝተናል። በተለይ ትልልቆቹ uh, ናሙናዎች የኮሮና ቫይረስን ስርጭት hmm. ከመቆጣጠር አንጻር ውጤታማ ናቸው። ውጤቱም ሲታይ ኪንግ ያመረተው pure air ወይም ነፃ አየር የተሰኘው ከነቲራ አንገቱ ላይ የአየር ማጣሪያ የተገጠመለት ነው። ማጣሪያውም በገለልተኛ ወገን ተፈትሾ እንደተረጋገጠ ቪቪድ ኤር የተሰኘ ድርጅት ባለሙያ ይናገራሉ። ተግባራዊ የሚያደርገው ነገር ጭንብሉ በሚደረግበት ጊዜ ሰዎች እንደልባቸው ጭንቅላታቸውን ወደ ላይ ወደ ታችና ወደ ጎን ማንቀሳቀስ ማስቻሉ ነው። አመቺ የሚያደርገው ነገር ደግሞ ተወልቆም ቢሆን ሁልጊዜ ከራስ አለመለየቱ ነው። ልብሱ ላይ ያለው ጨርቅ ወደ ላይ ተጎትቶ አፍንና አፍንጫን እንዲሸፍን በማድረግ የቫይረሱ ጠብታ ብናኞች እንዳይሰራጩ ማድረግ ይቻላል። በማይፈለግበት ጊዜ ደግሞ ተጠቅሎ ወደ ውስጥ መወሸቅ ይቻላል። ይህ የፈጠራ ውጤት የሆነ ከነቲራ በኮሮና ቫይረስ እጅጉን በተጠቃችው ደቡብ አፍሪካ እጅግ ተወዳጅ ሆኗል። በተለይ ከነቴራው የሚጠቅመው የፊት ጭንብል በሚረሳበት ጊዜ ነው። በቀላሉ ከፍ አድርጎ መጠቀም ይቻላል። እኔ ደግሞ ከደንበኞች ጋር ስለምሰራ በቀላሉ የሚለበስ መሆኑ፣ ወደኋላ መታሰሩ፣ በቀላሉ መተንፈስና ማውራት መቻሉ ምቾት ሰጥቶኛል። ከነቴራው ሰዎች ከኮቪድ-19 እውነታ ጋር ራሳቸውን ለማላመድ በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ የተገኘ አንዱ የፈጠራ ውጤት ነው። ዘጋቢዎቻችንን እናመሰግናለን። በኬንያ የካንሰር ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። የካንሰር ህሙማን ታዲያ አብዛኛውን ጊዜ የሚወስዷቸው መድኃኒቶች የፀጉር መርገፍን ያስከትላሉ። በዚህም የተነሳ ብዙዎች ከህመሙ በተጨማሪ ለሌሎች ስነ ልቦናዊ ችግሮች ይጋለጣሉ። በናይሮቢ የሚገኝ አንድ የሴቶች ፀጉር ቤት ታዲያ ለህሙማኑ በነፃ የፀጉር ዊግ መስጠት ጀምሯል። ሩድ ኤልመንድሮፕ ከኬንያ ያደረሰን ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። የጸጉር ሰሪዋ የዳያና አካች ዋና ዓላማ በካንሰር ህሙማን ፊት ላይ ፈገግታን ማየት ነው። የ45 ዓመቷ ሜሪ ናፋላ የሶስት ልጆች እናትና የካንሰር አገጋሚ ናት። ሕክምናው ቢያድናትም ጸጉሯን ግን አርግፎታል። ይህም የሀዘንና የብቸኝነት እንዲሁም ባዶ የመቅረት ስሜት ውስጥ ከቷታል። አሁን ታዲያ አስደሳች ነገር በዳያና ጸጉር ቤት ውስጥ እንዳገኘች ትናገራለች። ይሄ የውበት ሳሎን በራስ መተማመናችንን መልሶልናል። አሁን እንደምንድን እያሰብን የሚመጡብንን ፈተናዎች በመቋቋም በጎ ነገር እያሰብን ለመኖር እንችላለን። እንደ ዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት ከሆነ በኬንያ ካንሰር ሶስተኛው ገዳይ በሽታ ሲሆን በካንሰር ህይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ ነው። እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2012 ዓ ም በአመት 13 ሺህ ብቻ የነበረው የካንሰር ህሙማን ቁጥር አሁን 48 ሺህ ደርሷል። ዶክተር ግላድዌር ኪያር በናይሮቢ ሆስፒታል የካንሰር ሐኪም ናቸው። ለካንሰር ህመም መጨመር ዋናው ምክንያት ያኗኗር ለውጥ ነው ይላሉ። ሲጋራ የሚያጨሱና አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል። ቀድሞ የነበረው አመጋገባችን ተቀይሯል። ውሃ ብዙ አንጠጣም። ቅጠላ ቅጠል ከመመገብ ይልቅም በፋብሪካ የተመረቱ ምግቦችን ነው መመገብ የምናዘወትረው። የኬንያ መንግስት በመላው ሀገሪቱ የካንሰር ምርመራ ጣቢያዎችን እያዋቀረ ይገኛል። ይሁንና በቀን የነፍስ ወከፍ ገቢያቸው ከሶስት ዶላር ላነሱት አብዛኞቹ ኬንያውያን ቢያማቸውም ሕክምናውን መከታተል የሚያስችል የገንዘብ አቅም የላቸውም። የአርባ አምስት ዓመቷን አፋላ ለሕክምና መክፈል መቻሏ እድለኛ ያደርጋታል። ሕክምናውን ስትከታተል ለረገፈው ጸጉሯ፣ አሁን ዊግ ስላደረገችም ማታቱ ተብለው በሚጠሩት የኬንያ መጓጓዣዎች ውስጥ ሰዎች ያገሉኛል የሚለው ፍርሃቷ ቀንሶላታል። አንዴ አሞኝና ተዳክሜ ወደ ማታቱ ልገባ ስል እናንተ በሽተኞች እኮ የሚያስፈልጋችሁ አምቡላንስ ነው፣ የሚያስፈልጋችሁ ማታቱ አይደለም፣ ካንሰራችሁ እኛንም ይጎዳናል ሲል ተናገረኝ። ያኔ በጣም ነው ያዘንኩት። የናፋላ ጸጉር ሰሪ የሆነችው ዳያና ይህን ስራ የጀመረችው ከሰባት ዓመታት በፊት ነበር። ያኔ ጓደኛዋ ካንሰር ይዟት ስለነበር ጸጉሯ ሲረግፍ ዳያና የዊግ ስጦታ አበረከተችላት። ይሄ ታሪክም የዳያናን የውበት ሳሎን ቀየረው። ይህንን ማድረጌን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጋራሁት። ጓደኛዬ አሁን አርፋለች፣ ነገር ግን በገነት ሆና በምንሰራው ነገር እንደምትደሰት ሙሉ እምነት አለኝ። ዳያና ሴቶቹን የምታስውባቸው በነጻ ነው። ዊጎቹ እያንዳንዳቸው 250 ዶላር ያወጣሉ። ዋጋቸው በተራዶ ተቋማትና በሆስፒታሎች እርዳታ ይሸፈናል። ከካንሰር ለሚያገግሙ ሰዎች ማገገሙ በራሱ ረዥም ጊዜ የሚፈጅና አድካሚ ነው። ነገር ግን ይህን መሰል የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች ብቻችንን አይደለንም የሚል የድጋፍና የመደሰት ስሜት ይፈጥርላቸዋል። ተመልካቾቻችን ስለነበረን ቆይታ እያመሰገንን ለዛሬ የያዝንላችሁን እዚህ ላይ ፈጸምን። ኤደን ገረመው ከአሜሪካ ድምፅ ዘጋቢዎች እንዲሁም የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።